onde eu morava em Quatá, na minha cidadezinha, ah, o racismo era forte. Os meninos do banho me chamavam de macaco. Eu, eu nunca liguei não, eu nunca guardei assim mágoa, porque eles foram criados, não era culpa deles, porque os mais velhos falavam. Mas hoje eles são meus amigos e mudou muito nosso país. Nosso país está bem melhor, uma, a mistura de raças.